Не казалось ли вам порой, что когда за спиной закрывается дверь, в вашем доме что-то происходит? Например, любимые питомцы не просто отдыхают в ожидании вашего возвращения. Вы об Эйвоне и Софи? Да они у меня самые послушные собаки на свете. Не смешите. Я ушла. Ушла? Ушла. Такс. Это Софи. Не была замечена ни в каких проделках. Что? А это ее старший брат Эйвон. Уж он-то тем более. Эйвен, мама уже далеко. Ну, привет, адская машина. Жги. Это не шутки, мы встретились в маршрутке под номером один. пум а, сегодня я понял, что боюсь высоты. Да ладно, надо открыть дверь, я, пожалуй, тебе снизу помогу. Ну, давай. Yes. Так, сейчас посмотрим. Ну, что там? И открывайся дверь, Ситхов. Что? Ситхов? Я всегда знала, что мой брат немножко странный. Еще немножко. Давай, брат. Отлично, но еще немножко, и я сейчас пролезу туда. Давай, давай. Отлично, открыли. Кажется, Эйвен здесь для нас ничего нет. Вообще ничего. Ну, нет. Ты хорошо посмотрела. И это печально. Зря только тужился. Эйвен, у меня есть гениальная идея по поводу еды. Равновесие, мой друг, равновесие, мой друг. Иха! Я гений, удержи держаться, о, держаться. Отличненько сижу. Та-та-та-та, аккуратненько, давай, трубочка, давай, падай. Эйвен, лови! Что это? Я, кажется, понял. Я сейчас, ой, ой, ой, ай, равновесие, мой друг, номер наберу. Пусть это будет пицца. Пицца, пицца, пицца, пицца, пицца. чем гордиться? А, что заказываете? Лучше бы была пицца микрочастица. Что? Ничего. Эйвен, может закажешь что-нибудь? Э, нам две пиццы с мясом. И больше ничего не надо? Нет. Соус? Нет. Сыр? Нет. Оливки, может быть? Нет, и можно без теста. А, вы шутите? Нет. Эйвен, давай быстрее! Мы скоро доставим ваш заказ. Ой, все, надоел. Эйвен, ты куда? Ой, ой, ой, ой, ой. А! Ай, черт. Достали эти психи. Софи, э, лучше тебе выйти. Почему? Так, сейчас я тогда тебе помогу. Туалеточка, иди ко мне, туалеточка. Сейчас я тебя намотаю. <laughs> Эм, да. да, Софи. Ладно, я пошла, пожалуй, приму душ. А вы любите уточек? Кря-кря-кря. Я суперкупальщик. Я суперкупальщик. Слушай, ты меня пугаешь. Суперкупальщица! Да уж. Надо утку с собой в плавание взять, Иван. Как скажешь. Чуть ты на голову не уронил. Ну не уронил. Уточки, кря-кря. Мамочки. Поехали. Ух ты, блин, Эйвен, я создала воду. Так, вот, так вот. Ой, упс. Эйван. Смотри, моя вода льется куда-то не на меня. Она льется на пол, Эйван. Сейчас поправим дело. Блин. Тьфу, нафиг блин, поплавали. Да уж. Фигня какая-то получилась, а не плавание. Да. Э, валим, Валим отсюда. отсюда. Э? Э? Такс. Ну, может быть, другой раз? Ну, может быть. Зато у нас теперь есть плащи. Как у настоящих джедаев. Разве у них были плащи, Эйвен? больницу привезу. Скукотища, Софи. Посмотрим телек. Мой муж ушел к теще. Что за фигня? Я экстрасенс, я может... Да? Мамочки, переключи, Софи. Говорящие мультяшки? Баян. Ух ты. Ужас, Софи, просто детский мультик. Ну? Переключаю. Нет. Брачные игры свиноногих бандикутов – это очень интересное занятие. Врубай, брат. скажи, что я великий бог. Да, ты великий бог. Ютуб. Ютуб. Дел не в проворот, Гиджет. Ни одной свободной минуты. Я буду сидеть здесь и ждать, когда Кэти вернется. Играем! Где я, Софи? Тяжелый был день. Тяжелый день. Что это? Делаем хм. вид, что спим. Пицца есть чем гордиться. Две мясные, ваш заказ. Пицца? Если ты не редиска, поставь лайк, нажми подписку и оставь свой комментарий. Ага.